Хули ты снимай! Хули ты снимай! Камеру выключи, сука! А Иди сюда, нахуй! Я тебе пизду сейчас! Я тебе сейчас пизду дам! Хули ты снимаешь, что ли? Хули а? ты снимаешь? Блядь! Здоровый. Серго, пизди его. Пизди его, Серго, давай. Ты машина. Серго, машина. Серго, блядь. Серго, пизди. Гони его нахуй, Я его нагнал! Блять, он ушел! Иди нахуй. Сюда иди, блин. Иди сюда. Давай. Сюда иди. камеру, ёпта, говорю, вырежь нахуй эту камеру. Сука, я тебя укандушу. Я тебя укандушу. Я тебя нахуй укандушу.